အပတ်စဉ်တိုင်းတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ Premier League Preview အစီအစဉ်လေးကနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။အားလုံးပျော်ရွှင်ရမယ့်စနေနေ့မှာရှင်ပြိုင်ကစားမယ့် Premier League ပွဲကြိုသုံးသက်ချက်လေးတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့စနေညမှာရှင်ပြိုင်ကစားမယ့် Premier League ပွဲစဉ်တွေကတော့အများကြီးပဲရှိတယ်။ဆိုတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ညနေ6နာရီမှာရှင်ပြိုင်ကစားမယ့် Tottenham Hotspur အသင်းနဲ့ Wolves အသင်းရဲ့ပွဲစဉ်တွေကိုအရင်ဆုံးပြောပြပေးကြပါမယ်။ဒီပွဲစဉ်တွေကိုတော့ Tottenham Hotspur အသင်းရဲ့အိမ်ခွင်း Tottenham Hotspur Stadium မှာရှင်ပြိုင်ကစားသွားကြမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။တော်ရင်ဟော့စပါတင်ကတော့ Premier League ပွဲစဉ်နှစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အလုံးတီးပြီးတဲ့အတိုင်းပဲ Stamford Bridge မှာပေါ့နော် Chelsea အသင်းစီကနေပြီးတော့တမတ်ကိုခွဲယူနိုင်ခဲ့တယ်။ Wolf အသင်းကလည်းတန်တက်ဖူဟန်အသင်းကိုပေါ့နော်ဂိုးမရှိသေးရလက်တာထွက်ပေါ်အောင်ကစားထားနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒါပြီးခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့နှစ်သင်းစလုံးကတော့ရမှတ်တမတ်စီတာရရှိထားပါတယ်။တော်လျာဟော့စပါတင်ကတော့ဒီရာဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကစားသမားတစ်တီခေါ်ယူထားပြီးတော့ပြိသက်တီရဲ့ပေါ့နော်ဒါစောင့်ကြည့်ခြင်းကိုခံနေရတဲ့အသင်းကြီးတစ်သင်းလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပွဲစဉ်တင်းနဲ့နှစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းရလက်ပိုင်းတွေ ကောင်းမွန်ထားတယ်လို့ပြောရမှာလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့နီးပြကွန်တီအနေနဲ့တတိယမြောက်ပရီးမီးယားလိပွဲစဉ်မှာပေါ့နော်အိမ်ဝင်းမှာပေါ့နော်ဒါဘယ်လိုမျိုးဆွမ်းဆောင်သွားမလဲဆိုတာလည်းစောင့်ကြည့်ခြင်းစရာကောင်းတယ်နှစ်သီးစလုံးရဲ့ထိတိုက်တွေ့ဆုံမှုအရာမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့တော်တင်ဟော့စပါတင်ကတော့ hoof အသင်းပေါ်ကိုအသာစီးရရှိထားပါတယ်နောက်ဆုံးတွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီကပရီးမီးယားလိပွဲစဉ်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့တော်ရင်ဟော့စပါတင်ကတော့ hoof တင်ရဲ့အိမ်ဝင်းမှာတကူကူမရှိဆိုရရလနဲ့အနိုင်ရရှိထားတယ်တော်ရင်ဟော့စပါတင်ရဲ့အိမ်ဝင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ hoof အသင်းကတော့နှစ်ကူကူမရှိဆိုပြီးတော့ပြန်လဲအနိုင်ရရှိထားတယ် ဆိုတော့မနေ့ကရလက်လေးကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တော်ရီယန်ဟော့စပါတင်ကအိမ်ကွင်းမှာ Wolf ကိုရှုံးထားတယ်ဗျစပါတင်ရဲ့နောက်ခံလူရိုမဲရိုကတော့ချက်စီးတင်းနဲ့ပွဲစဉ်မှာရရှိခဲ့တဲ့ဒဏ်ရာကြောင့်ဒီပွဲစဉ်ကိုလွဲချော်မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Wolf အသင်းကတော့အဓိကတိုက်စစ်မှုဖြစ်တဲ့ Raul Jimenez ကတော့ဒီပွဲစဉ်ကိုတန်ရကြောင်းလွဲချော်မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ Wolf အသင်းကလည်း၄နှစ်၃တစ်ဆိုတဲ့ကစားကွက်နဲ့ပဲပွဲထွက်လာနိုင်ပေါ်တော့ရှိရတိုက်စစ်မှုကတော့ He Chan Wan တို့ဒါနောက်ချန်တိုက်စစ်မှုတွေဖြစ်ပေါ့နော်။ Nito တို့ပွဲထွက်လာနိုင်ပွဲရှိတယ်။ပြီးတော့ Sporting Lisbon ကနေမှ ခေါ်ယူထားတယ်ပေါ့နော်မာတီယာနူနက်စ်ကိုဒီပွဲစဉ်မှာထည့်သွင်းအသုံးပြုသွားနိုင်ပွဲတော့ရှိတယ်ဆိုတော့နှစ်သင်းစလုံးရဲ့လူစင်းအရာတော့ Wolf အသင်းကလည်း Spa အသင်းကိုပေါ့နော်ဒါရှင်ပြိုင်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့လူစင်းပဲဖြစ်တယ်ပြီးကြတဲ့ရာသီကရလက်အရာဆိုလို့ရှိရင် Wolf ကတော့မှ Spa အင်ကွင်းမှာနိုင်ရရှိထားတယ်ဆိုတော့ဒီပွဲစဉ်လေးကလည်း Spa အသင်းအနေနဲ့တော့အင်ကွင်းမှာအနည်းငယ်ရုန်းကန်ရပွဲရှိနေတယ်ဆိုတော့ဒီပွဲစဉ်လေးမှာလည်းကျွန်တော်မမျှော်လင့်မဲနဲ့ပေါ့နော် Spa တို့ထပ်မံပြီးတော့တည်ရလက်ပဲကြာသွားလိမ့်မယ်လို့တော့ထင်ပါတယ်ဗျဆိုတော့ဒီပွဲစဉ်လေးမှာကျွန်တော် Wolf အသင်းလေးကိုတော့အနည်းငယ်ကြိုက်နှစ်သက်မိပါတယ် နောက်ထပ်ပွဲစဉ်လေးတစ်ပွဲကတော့စနေနေ့ည7:00နာရီပွဲမှာရှင်ပြိုင်ကစားမဲ့ဖူဟန်တင်းနဲ့ Brentford တင်းရဲ့ပွဲစဉ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီပွဲစဉ်ကိုတော့ဖူဟန်တင်းရဲ့ England Craven Cottage မှာရှင်ပြိုင်ကစားသွားကြမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဖူဟန်တင်းကတော့အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပဲဗျတန်တက်အသင်းဆိုပေမဲ့လည်း Premier League ပွဲစဉ်တင်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အသင်းကြီး Liverpool ကို2ဂိုး2ဂိုးဆိုတဲ့တရားလက်ရရှိအောင်ကစားထားနိုင်ခဲ့တယ်။ဒါအပြင် Premier League ပွဲစဉ်နှစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း Wolf အသင်းကိုဂိုးမရှိသေးရလက်ထွက်ပေါ်အောင်ကစားထားနိုင်ခဲ့တယ်။ဆိုတော့ Fulham အသင်းရဲ့ကစားပုံလေးကလည်း အသင်းလိုက်ကစားပုံကောင်းမွန်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဂိုးရနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေကိုလည်းဖန်တီးနိုင်စွမ်းရှိတာကိုကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်တွေမှာမြင်တွေ့ခွင့်ရတယ်ပေါ့နော် Brentford အသင်းကလည်းဒီရာသီပွဲစဉ်1နဲ့2မှာဆိုလို့ရှိရင်တာထွက်ကောင်းတဲ့အသင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ပွဲစဉ်1မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ Leicester City အသင်းကိုနှစ်ကိုနှစ်ကိုဆိုတဲ့တေးရလက်ထွက်ပေါ်အောင်ကစားထားနိုင်ခဲ့တယ်ဒါအပြင် Brentford အသင်းကလည်းပြီးခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်နှစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့နာမည်ကြီး United ကို၄ဂိုးဂိုးမရှိဆိုတဲ့ရလဒ်နဲ့အထင်ကြီးလောက်စရာခြေစွမ်းတွေနဲ့ပေါ့နော်စွမ်းဆောင်ထားနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ Fulham အသင်းနဲ့ Brentford အသင်းရဲ့ပွဲစဉ်တွေကတော့ နှစ်သင်းစလုံးရဲ့ပေါ့နော်တိုက်စစ်ကိုဒါစောင့်ကြည့်ခြင်းစရာကောင်းတဲ့ပွဲစဉ်လေးလည်းဖြစ်ပါတယ်ဖူဟန်သင်းကတော့အိမ်ကွင်းမှာနီးပြကြီးမာကိုဆေးပါအနေနဲ့လေးနှစ်သုံးတစ်ဆိုတဲ့ကစားကွက်နဲ့ပဲပွဲထွက်လာနိုင်ပွဲရှိတယ်။စောင့်ကြည့်ရမယ့်ကစားသမားတွေကတော့ဖူဟန်သင်းကိုဂိုးတွေသွင်းယူပေးနေတဲ့အဓိကတိုက်စစ်သမားကြီးပေါ့နော်။မီထရိုဗစ်ပဲပွဲထွက်လာမှလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့ဘော်ဘီရီဒိုရဲ့ခြေစွမ်းကိုလည်းစောင့်ကြည့်ခြင်းစရာကောင်းပါတယ်။နောက်ခါလူအနေနဲ့ကတော့ခန်နီတီတီတို့ရဲ့ခြေစွမ်းကိုလည်းစောင့်ကြည့်ဖို့ကောင်းပါတယ်ဗျ။ဆိုတော့ဖူဟန်အသင်းကတော့စုဖွဲ့မှုလေးကတော့တော်တော်ကောင်းပါတယ်။ဒီပြကြီးတောမတ်ဖရန်ရဲ့ Brentford အသင်းကတော့ United ကိုအနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့3-5နှစ်ဆိုတဲ့ကစားကွက်နဲ့ပွဲထွက်လာမလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်တော့4-3-3ဆိုတဲ့ကစားကွက်နဲ့ပွဲထွက်လာမလားစောင့်ကြည့်ရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ထုံးစံအတိုင်းပဲတိုက်စစ်မှုတော့နေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဝီဆာအိုင်ဗန်တိုနီနဲ့ဘရိုင်တို့ပဲပွဲထွက်လာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ်လည်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းလုံးဝခြေစွမ်းပြနေတဲ့ကစားသမားတွေကတော့မာတီရဲ့ဂျန်ဆင်ခရစ်စတင်နော့ဂတ်စောင့်ကြည့်ခြင်းစရာကောင်းပါတယ်။နောက်ခံလူတွေအနေနဲ့ကတော့ဒါရီကိုဟင်နရီနဲ့ဘန်ဘီတို့ဦးဆောင်လာမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီနေ့တင်းရဲ့ပွဲစဉ်ကလည်းအပြန်အလှန် twin goal လေးတွေနဲ့ပဲ ဒါဖူဟန်အသင်းတို့ပေါ့နော်ဘရန်ဖို့အသင်းစီကနေပြီးတော့တရေတမရရှိသွားလိမ့်မယ်လို့တော့ထင်ပါတယ်ဗျနောက်ထပ်ပွဲစဉ်လေးတစ်ပွဲကတော့စနေနေ့ည7:00နာရီမှာရှင်ပြိုင်ကစားမယ့်ဘုံမောက်အသင်းနဲ့အာဆနယ်အသင်းရဲ့ပွဲစဉ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဘုံမောက်အသင်းကတော့ Premier League ပွဲစဉ်တက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အင်ကွင်းမှာ Aston Villa အသင်းကို2ဂိုးကိုမရှိဆိုတဲ့ရလဒ်နဲ့အနိုင်ရရှိထားတယ်ပွဲစဉ်နှစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ Man City အသင်းကို၄ဂိုးကိုမရှိဆိုတဲ့ရလဒ်နဲ့ပေါ့နော်ကိုပြက်ရှုံးနေထားခဲ့ရပါတယ်အာဆနယ်အသင်းကတော့ Premier League တာထွက်ကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပွဲစဉ်နှစ်ပွဲစလုံးမှာအနိုင်ရရှိထားတဲ့အတွက်ကိုရမှတ်6မှတ်နဲ့ပေါ့နော်ဒါစီးတီးတို့ကိုဖိအားပေးပြီးတော့အမှတ်ပေးစရာရဲ့အဆင့်နှစ်နေရာမှာရပ်တည်နေတယ်နောက်ဆုံးရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါတိုက်စစ်ကစားသမားတွေရဲ့အစွမ်းပြမှုနဲ့တူလက်စတာစီးတီးအသင်းကို၄ဂိုး2ဂိုးဆိုတဲ့ရလဒ်နဲ့အနိုင်ရရှိထားတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကတော့ကျွန်တော်တို့ပရီးမီးယားလိပွဲစဉ်တွေကတော့ဟိုခီးရှေကြီးကတော့အများကြီးချန်နေသေးတယ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိအနေအထားရတော့အာဆင်နယ်တင်းကိုချီးကျူးနေတာကတော့နီးပြအာဒီတာရဲ့ ဒါလူငယ်တွေနဲ့စုဖွဲ့ထားတယ်ပေါ့နော်တိုက်စစ်ပိုင်းနဲ့ကွင်းလယ်ပိုင်းချိတ်ဆက်မှုတွေကိုတော့ချီးကျူးခြင်းပါတယ်ဆိုတော့အဓိကကွင်းလယ်ပိုင်းကနေပြီးတော့ကောင်းမွန်တဲ့အိုဒီကရဲ့ဦးဆောင်မှုနဲ့အတူပေါ့နော်မာတင်နယ်လီဂါဘရီယယ်ဂျီဆပ်ဒါဘူကာကိုဆာခါရိုရဲ့တွဲလုံးနေနဲ့အတူပေါ့နော်တိုက်စစ်လမ်းကြောင်းတွေကပြီးခဲ့တဲ့ရာသီဂါထပ်စာလို့ရှိရင်တိတိတသားကြီးကိုတိုးတက် ကောင်းမွန်လာတယ်ဆိုတော့ဘုံမောက်အသင်းကတော့တန်တက်အသင်းဆိုတဲ့အတိုင်းပဲဗီလာကိုအနိုင်ရရှိရလို့ဆိုခဲ့ပေမဲ့ပေါ့နော်စီတီတို့ကတော့လုံးဝမရှင်နိုင်မနဲ့ကိုပြည့်ရှုံးနေခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒီဒီချိန်မှာလည်းအသင်းကြီးအာစနယ်နဲ့ ကစားပုံကောင်းနေတဲ့အာဆင်နယ်နဲ့ထိတိုက်တွေ့ဆုံနေဆိုတော့အင်ကွင်းမှာပုံမောက်တို့အနေနဲ့ဒါဘယ်လောက်ထိခံကန်နိုင်မလဲဆိုတော့ခြေစွမ်းကိုလည်းဒီဘက်မှာစောင့်ကြည့်ကျင်ပါတယ်။သူတို့နှစ်သင်းရဲ့နောက်ဆုံးတွေ့ဆုံမှုလေးကတော့2020တုန်းက FA Cup စတုထအဆင့်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဘုံမောက်တင်းရဲ့အင်္ဂွေမှာအာဆင်နယ်တင်းကတော့2ဂိုးတကူဆိုရရလနဲ့အနိုင်ရရှိထားပါတယ်ဆိုတော့အဆင်လာအရလည်းအာဆင်နယ်တင်းကတော့ဘုံမောက်အတင်းပေါ်ကိုတော်တော်လေးကိုအသာကြီးရထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီပွဲစဉ်မှာလည်းအာဆင်နယ်တင်းရဲ့ဒါဂါဘရီယယ်ဂျေဇူးတို့မာတင်နယ်လီတို့ရဲ့ဂိုးတွေကိုတော့ ကျွန်တော်တို့ရေတွက်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီပွဲစဉ်လေးမှာလည်းအာဆင်နယ်အသင်းကိုပဲကြိုက်နှစ်သက်ပါတယ်ပရိသတ်တွေအတွက်အာဆင်နယ်အသင်းလေးကိုပဲရွေးချယ်ပေးကြပါတယ်ဆော့ဖြစ်နိုင်မွေရကိုရလက်လေးတွေကိုလည်း comment box မှာ comment ပေးသွားခဲ့ကြပါဦးကျေးဇူးအားပေးနေတဲ့ပရိသတ်တယောက်ချင်းတွေကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။